अस्सलाम वालेकुम आज खान कुकिंग के चैनल में कबच्छीनों का सबसे आसान तरीका बताएंगे ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगे तो लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों को शुरू से निस्काफा का डब्बा लेके आएंगे और चीनी लेके आएंगे और पानी का छोटा सा कप लेके आएंगे और प्याली लेके आएंगे और मशीन जिससे जो है ना हम मिक्स करेंगे एक चम्मच निस्काफा का डालेंगे और एक चम्मच चीनी का डालेंगे और इसके ऊपर पानी डाल देंगे अभी अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे तकरीबन पाँच मिनट के लिए जब तक इसका रंग चेंज हो जाए और क्रेम जैसे बन जाए और जब ये क्रेम जैसे बन जाए हम इसको जो है ना फ्रिज में भी रख सकते हैं छः महीने तक इसको कुछ नहीं होगा जब हमें काफ़ी का मूड बने उस वक्त इसको निकाल के और प्याले के अंदर डालें जैसे देखेंगे अभी चॉकलेट का लेके आएंगे अक्सर चॉकलेट कोल्ड कॉफ़ी में डालते हैं और आधा चम्मच कॉफी का डालेंगे जो हमने तैयार की और इसके ऊपर ठंडा मिल्क डाल देंगे और आधा चम्मच और भी काफ़ी का डालेंगे आराम आराम से जो है ना ऊपर से सिर्फ मिक्स करेंगे दूसरा कप लेके आएंगे जो गरम काफ़ी बनाएंगे और इसके अंदर आधा चम्मच काफ़ी का डालेंगे और गरम दूध डाल देंगे और आधा चम्मच काफ़ी का भी डालेंगे आराम आराम से इसको मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद नुस्काफा थोड़ा थोड़ा हाथ से जो है ना ऐसे ऊपर डालते जाएं ये सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए अभी कोल्ड काफ़ी में इसके ऊपर बर्फ भी डाल सकते हैं नहीं डालें तो कोई मसला नहीं और टेस्टी जेका चेक करें थैंक यू गाइस अलैक्म